ah oke okay. yuk yo. yuk nah, ini ada nggak repot guys ya oh, <laughs> oh Agal guys, agagal. Ah, Mmm, wow.